amb el col·legi. Aquest any una de les medalles és per la Fundació Migre Studium, una entitat que treballa defensant la dignitat i els drets dels immigrants més vulnerables. Aquest guardó posa en valor el paper social de l'advocacia, el valor de l'ajuda dels altres, de la defensa de la veritat i de la justícia en el sentit més ampli, valors molt importants al context actual perquè davant de la crisi econòmica i social que estem vivint, la defensa de la justícia i la protecció jurídica de les persones més vulnerables són més, més importants que mai. L'il·lustre Col·legi d'Advocats és una institució molt representativa